me! Sistè! Non muovere! Sante! Voilà! Danke, wo was Vermis! Ehi, vi rimanere! Oh. stand up TV the law. Ici Sister T'es tu E donno bene Date Voilà Sed sanguinum A sepulcrum Tibi ave Tibi manet Ego astendam tibi dolor Nolite ibi Et eum federe Tibi ave Tibi